Неформатная жизнь, неформатное мышление Установленные рамки на любое поведение Установленные люди на формальных должностях Решают наше право потребителей к услугам Комбинация удар, защита бесполезна за жестокий криминал Пожизненные сроки, кто сильнее, тот и прав И никому не интересно, кто умышленно виновен Перед Богом в преступлении, перед Богом все равны а кто из Бога? Бог, может он уже устал От бездельников и хамов Осквернения святыни На глазах у всей страны Разрушение культуры Священных идеалов На канале Бог ТВ Идет премьера, коронация царя Идет торжественно и Он поставил нам веб-камеры Смотрите на себя Наблюдатели в погонах Волноваться нет причины права На каждого без лести сурога Плевают наши вены, как лекарство От измены не формат Все, что дороже чести, компромат На каждого без лести сурога Плевают наши вены, как жизнь, неформатное мышление Нас пытаются ввести все время в заблуждение Нас пытаются стравить, как раненых волков Выставляем на показ эту схватку всему миру Информации война киберпространстве Каждый хочет комментировать события на блогах Каждый хочет, чтоб его узнала вся страна В обращении на митингах уставшему народу Неформатная власть, неформатные законы Все отвыкли от кнута, забила все отвыкли от системы коллективного труда Приватизация души, оплата за услуги Неформатная страна И нет ей равных, мы находимся в депрессии Не ведая причины, нам завидуют враги Где-то там из-за бугра Отношения на грани, как затворная пружина Все имеет свой конец, свое начало Все на грани революции Оранжевого цвета наши деды отстоявшие великую Своей кровью заплатили за свободу всей планеты Неформатные слова В моем рассказе неформатные мысли В состоянии эйфории нашим детям отвечать За все наши грехи Я боюсь не за себя, а за великую Россию Неформат, все что дороже чести компромат